Je pense que ce sont les, enfants qui vont gagner. C'est comme le Colombien, pas, voilà. Même les gars, aussi. Hein. Ah oui, ah oui. Ah, quand même. mais. Ah bon Ouais, ouais, ouais, ouais. Je Donc, euh, ou là, dis-nous là, ou, euh, ou c'est pas maïs de pilote, mais on va acheter pilote. Non, moi, nous, c'est pas maïs de pilote, mais moi, c'est rien pas ce matin. Ah, c'est pas ça aussi. Ouais. Ah, ok, ok, ok. Ouais, le système. Ouais. Eh bien, on a échangé quelques mots et tout. Donc, on va dire merci encore. Et puis, on va dire ça. Ça, ça, ça. Hemşerimiz. Bugün